venimos de abajo con canto pero son torpes Uni encima del hombro lo veo ni igual a mi nombre Easy hacerlo yo menos ni igual a ni flow ni mi porte Nemo, mi cuerpo impaciente lo quiere destruir a golpes Menos venimos de abajo con canto Pero son torpes Uni encima del hombro lo veo ni igual a mi nombre Easy hacerlo yo menos ni igual a ni flow ni mi porte Nemo, mi cuerpo impaciente lo quiere destruir a golpes Tra, tra, tra, algo es intocable sin siquiera tener poderes NA NA no veo la copia que me dan ustedes Malo hablar, si hago lo que hacen me pego más rápido Level que más Uno destaca si repite lo que todos quieren Uno versus uno No me importa, tipo duro Yo no entreno, yo simulo Tipo serio, niño adulto Sueños lucidos se van desvaneciendo Lo que digo no lo dijo un ser a lo que siento A mí menos me importa su sufrimiento Menos venimos de abajo con casos soy torpe torpes Uni encima del hombro lo veo ni igual a mi nombre Y si hacerlo yo menos ni igual a mi flow ni mi porte Nemo, mi cuerpo impaciente lo quiere destruir a golpe Menos venimos de abajo con casos soy torpe torpes Uni encima del hombro lo veo ni igual a mi nombre si hacerlo yo menos no igualan ni flow ni mi porte Nemo, mi cuerpo impaciente lo quiere destruir a golpes Menos, venimos de abajo, focas otra pero son torpes Uni, encima del hombro lo veo, ni a mi nombre Easy, hacerlo yo menos no igualan ni flow ni mi porte Nemo, mi cuerpo impaciente lo quiere destruir a golpes